Mwene katu babuli yeah. yademu na azijayo yademu na akola bichi Newe muna jayo meka temulina kyemugenda emikutu newemugijjayo tujja kukola nga bibi ezogera amazima tuzibabuulire enalem gavument yenalem ffe tetulina mundu tetuli batujiwe tulina yadde bomu ne tugenda kugera paka ebbanga lyonna nti mbwa mmwe mutulumize obwavu mutusize obwavu nensi yaffe tetosobola kweyagaliramu lwakuba mmwe tolina byokangakanga abantu mbubakubise bakubise bubisolo ajana abantu basala ebisolo byabwe ne bajaguza abantu ne bali obusente kusasira omuntu nga bamanyi ofudde abantu ne beeyagala mwana babibwe muli ku nguudo mulinnya abantu mubakuba amasasi mudiployinga buli lunaku amagye gajje mu kampala gakuuma ki abantu balibababbira ki bannayuganda bababbira ki mwera kitemwegomba ku nsi ezakulakulana Eh? video we mubikwata we muzijayo kale jangwe chikago page za fe ninako mboto museveni oyino sori cheta so tambula aina jangwe aina museveni museveni museveni abakuti abasiru ne ne wane rwanda tosola kujayo muntu ya demuli ba mukwano abakuti abasiru kino ekisiche kya jule nguzi kino era bonna be musibye baavu kati nze nafuluma ntye gwanga olaba n'abagagga abatta abagagga abatta abantu musibye ekigwe mwalina eyo simanyi simanyi kanyamunyo kanyamunyo nabo babaleetera n'abakazi mu makomera kati gogenda tugamba ki eyenguzi eyajjula e uganda abantu boyavuwaza ogamba mbu olwanyisa nguzi nguzi kijogenda olwanyisa okututa olina kutuma gundi natasha kuba natasha gwewesiga yatesitigane ku mmere gy'olya naye woba onaatuma atuma bino eno byeyavuwaza olaba nze kenyini nange naye kenyini woli wano sikwesiga kati agenda tuma <laughs> natasha agenda kukolaki ate wato nesiga wandigenda noweripoting kwesiga naye <laughs> kanyinza obutakwesiga tetwesiga buli kintu kiri ku nsi kuno temwina kyemugenda ah, ah, tukola nedda kakubuulire museveni mm. kakubuulire saawa yaleero abantu b'olwanyisa woba walemerero tutugumbulira e uganda tuli baavu tokyasobola banauganda tetuli wanetuli wanero mutukola vidiyo kuziteeka tukyali mu struggle twagala abaana baffe abali mu makomera twagala honalebwa mubirwafuna obwenkanya twagala abantu abali mu makomera buli mwana eyatambula n'agenda afuna nga alwanira eddembe lye ne mukwata ne mumusiba temulina kye mutugamba uganda kutukumbula abantu e uganda wemuvayo wemusinika ebinya wemusirwala mubuli ankutte security ebikola ekyo ebikoleko abantu mwemerefa bwaniko batabika tugenda kubika mpaka nga wetuze gwe olina okwetuga birina okukulemerera olina okwetuga ggwe fe buli kimu twakireka twasalo kubeera wantetwasalo kubeera wantedi fe tufuluma ne wetusula tukugenda kufa tugenda kufaffe okitegedde naye tulina ffa nga otegedde nti esi tekwetaaga mwana kyali wange mwana mwamuddakeyo ne mumusibamizemmwe mwana emyezi mukaaga ndi munkomyo muntikula ntikulamutuliisa obutwa mmwe gomanyi sente zantwaliddwa mukola mediko kyekapu mwe musirwala ani gwe ah, nali nsabye bakutta omutwe omusajja omulamba ne bakwata ne bakufuula amatako mbamwe nkulaga ebintu bye namukebeddemwe bye mwamuliiseeyo mbalaga ebintu byemamuge naye nga yali akoyaliabye temulinakyo mutugamba oba oli wa famire yaffe oba olyani temugenda kutusitopingana mwe temuli amazi njagalayo omuntu atuliisa yagenda okujja nasirwa mwana nosanga bimeseji oyagala nyumirako nbwemuba mwatulema euganda nga tukyali banaku wallahi temugenda tusobola ndayira siremueta katonda mulina okukakasa nti eggwanga lyabakoowa temulina kyemugenda kukolera bannansi kweyagala mu nsi yabwe bafa bwavu mukufu mumuyi wa maje na mundu mugena balwanira chimu korona manyi wasura mu mkuba masasi ya mbe mundu gamba mumuyi wa maje mumuji mukibuga musibya abantu chikula abantu afira mayumba business zabo loan ziba zibasanya awo mumwe yagala eh ate mwe abantu asamira ko mwe mu manyete mighty family byasuka comedy bino tebi tali ya comedy ze basiye mwana emyezi mukaga safari yo kulabira ko mwe video je safari ze mwe gendo sachinge mighty family ate kati sichi acha kiki atya hm? ne bwendisiwa bbanga ki wajja kuweera omaiti famiry abalala ne bwetulifa netuvaawo wajja kuweera omaiti famiry abalala temwina simu bakatonda omuntu yenna omusiru mu nsi ye muntu atandika ekintu nga tayina pasiti tayina tensinayeatife abayina pasiti ne tensi tumanyi gye tuva tumanyi gye tulaga otuddeko otumanyire munauganda kyasobola fuluma ggwanga lye nagenda akole ku kasente adde uganda akanyumirwe abantubalifulumye ne bajja banoonya emirimu mu nsi endala ensi ezakula ne bakulakulanya ensi zaabwe abantu bali eno bakola sente zijjudde baagala okuinvestinga mu uganda ebintu tebasobola omuntu nasindika ebintu bya nkumi ttaano eza dola ne mumugjako omutwalo gumu mizimu eyo nsi ki omuntu agezeagagene mu nyanja avube ajja enuuni ne mugijjako eminusu emitwalo musanvu miramba bannayuganda mwagala bafeeki atenemiwula bagiamafuta ge uganda eh, amafuta ge uganda toto yekyasiza otwala pasentage eh, eh, enene ne tanzania lwaki bannansi bo bafuna kitonomulina kyemugenda tugamba mit famire temulina bannansi bo balaki bafuna kitono ne bakomediani bannange waliwo abefulamu nze ndi mukuluwo ebintu bya politics biro tebikyali bya politics nze ndya nywa siina so gyenjagala atega mabulire e, sinaso gyenjagala mwe ku youtube yange sinekangayo vidiyo zange mu biki biki netwetaaga nti following twagala abaana abali mu makomera bateebwe bateebwe fetubesonyiwe mbwa mmwe temulowooza mbu fe twali tugenda kwogera bwogezi tusirike twagala buwanguzi bwaffe twagala museveni kulabako mu ntaana eyaddala va mu bino eno byofa byofa ate noweremeza mukisajja gwe n'okufa nako n'okutekamu obwa dikiteekaogndi onomwana oh, muwala ŋandaba n'amaaso gange kati nze sikyatya kufa kenayita mu masasi gonna ekalangala nga munkutte mmwembwamwe sikyatya kufa mata abaana ekalangala ne mubakanyuga mu mayanja tewannalabikaulirisa mmwe temu tutisatisa twali banaku e uganda twali banaku tubadde banaku waliwo ekireese ebyekisiramumwe eh, yalagidde sekyoulagira ggwe tetukyali banaku omanyi abantu boyogera nabo ggwe bakulangire bulangizi nti ovuddeko olabe kye tuyinza okukola uganda ggwe omanyi bwoyogera nabo wamma baganda bange kambabulie mu bantu bemusabire e uganda tetukyalimu tetukyalimu levo zipini nga pini zabakapale tulwanirira nsi yaffe tulya tunywa tuli bulungi notunulira bijja bigamba era omuntu anesimba musawa yaleeroyagala obulamu bwange manya nti ozitowa museveni olimu ofulumya bajeti ereme nga yamyaka egi okutunoonya myaka ebiri gyokka Miaka mikono sabi na mtu No, nga sewe, teba, nga ofuru mya budget ye guanga Bina mtu sisi kini ya kebili Kukolele Sa tunosa ati tuabi guwa mubu guigwe Na wali, na wali na chiroto cho muto Ono wali ogenda kumuta Oruna kule mwamu leta ne mumu zayo Wafe mituare satu eja dola Ono, wali ogenda kumuto Rubo kufa edda galari nabi reno jendi temwagala mudawo musirwale nammwebaondabula soka omanye natuuka ajja wendi lwakinkola bino naye oba tobimanye naye oba oli musecurity nkuwa kulabula nkulabula bulabuzi katuwuliriza musoke mukimanye kino nafuluma nti otuuka ekikago ono yatuuka ati eyo yatuka ati eno gyetuli temuina kyemugenda museveni gwa kenyini wagwamu ekimbe bakukomya kenya tulavolingangako ngaffe tulavolingako tambula ate mubakutwala wala mulina semuina bye mudugamba nammwe museveni oli mulamba ogutambula museveni twakowa janeti oli namwandu oli wido ngundi namwandu bamwita batepaalament esawa zakakati ekizimbe kyegenda okubeera nga ababaka batuulamu esaawa zino mugenda basasuza ssente naye nga mukakasa ekyo ekizimbe paalamenti mwekiri kimaze emyaka ki nga mukiranga mbu timugenda kizimba tekiggwanga kati mugenda batala kingdom house mbu mubere nga basasula ssente okutuulamu omwezi ssente mmeka sente ziddamu mmwe mwovuweza banna uganda ate nga eggwanga eryaffe kyasuza okubeera eggagga kanga basiru museveni ogenda tugenda kubika mpaka nga weetuze ani gwotisatisa nigwe muddako ne mutisatisa na tugenda kubika mulambo gwe mulambo gwe tugenda kubika muza kulukulumu ya mutisatisa mumugera mukola ki mwe eno lebegende kubisapotinga simanyi guni eni ale mubiki ffe nebye tuliko okukola nebye ne nupu naye yebuuza ffe baani era nga mujja kwebuuza ffe baani ate nga temujja kuzula ffe baani tulina obulumi mwana bino tetwabuukire tokose embeera yonna twateekayo emikutu gyaffe kulabisa museveni atusibye atukubye atuse atumazeeko eddembe lyange sikyamanyi nambwa zange gye ziri muziggwe mukakasa mukakasa abantu bemwakute kutta katumba be batuufu mmwe

kola byoyagala ssebo bamega leta kabangali leta drone zitujeje tuje zisaze zirinyise nyonyi baseko kubulebukuzibamute abaana abali mu makomera mute onalebwa omubiri omumute onalebwa omubiri omumute mute abaana mmwe mute onalebo mubiru mute serunkuuma mute abaana bonna bemwakwata aboogera amazima fe tusirike nga abaana bonna bali wabweru muloza mwatabadi muto tusirike fe tuli basiru waliwoabawanirira byebyo mukwate obululu bwaffe mukwate netebe y'omwana mugimuwe abaana bemwakwata abali ekitalya mubate bonna tukyababikka nnyo mwe bamizi mwe leero tubakole davidi neno kubakakasa mwabatukubira amasimu mujjuza essimu yange mwana sina na budde bwa mukazi wange nyumya namwe mizimwe buli omu kumuddamu mutusweseze nze ndi wano maze ebbanga beka seegattangako tulikubekibala munali nakubulokinga naye enamba zowaggyeyo n'ofuna musimanyi ogala kutuwa sente temuyina sente ze muwa bu uganda mpozi okutta abaana b'abantu tosobola navuga bulamu bwaffe gwe balamu katigenda bugenzi osakinga ekirene esati gyenyambadde obono gyayambadde si bye byemyeso gyo gyoyambala musachinge waliyo bloka wa Museveni ayinza zijambala buyisima buli wano bukazi obulevu omwanawani wasabaga kato bonna akabuto kalinga ndizaala muli kufe mwe wali yawagira nopwanyiriranga maiti famire mwewaliwalina sente katilumbi yababuusa esaati emu masiki yemu mpale yemu lwaki gwe tobikyusa purezidenti weggwanga gwe yeeyita purezidenti weggwanga eh? lwaki tobikyusa temwina kyemugenda tukola simu abatuliisa eh? mwana mmwe nze temumanyi bulumi bwempisemu mwana nga mutusibye mwana mmwe myezi mukaaga mmwe banange muve mu bino bannayugandabantu bangi musibye emyaka mingi mumanyi mwerabiranyatya kufiirwa ne famire twaziwaayo dda banayugandatwasalawo mwerabira nnyo abantu aboogera nammwe buli kimu tukiyiseemu nga mulaba tiyagasa atukubye mulaba bannaffe basibiddwa mu makomera tusavinze mu makomera temanyi bulumi bwe tuyiseemu abasajja batukubye ebiyiso waliyo abasajja bali mu gavumenti gwe sebandaba waliwo abasajja bali mu gavumenti babasiba bayina ssente batta bantu bagenda malayo emyaka nga asatu gwe webakutwala ng'oli mwana muto olutuukaawo n'akubuuza oyagala erindazi erindazi liringa oba oba woolaba ki erindazi lya bbeeyi nnyo lininga bwolaba omukazi ono omuguli iphone 12 weebale mu kkomera n'aggulira erindazi n'akuwa obujo obulimu sukaali n'akugamba jangu weebakeko wano sembera ekiro ogenda owulira akuyisaamu ekintu mu maggulu mwebaka akuyisaamu ekintu ayagala kuyingira kalina ayagala kuyingira kabina kwebakako musajja ali eyo asobola okukozesa buli sente ekkomera baligase bwe bati omuntu neyebakayo omwezi gumu ekkomera lye uganda nadda wano nayogera ekintu nemulowooza nti biki biki tunoonyaki ddala mu gavumenti ya museveni sawa yaleero tufunye buli kimu museveni kyotasobola tuwa tufunye buli kimu fa bufi olabe nti ah, ah. tusobola naye sawa ya leero kikye twandinoonyeza ffe tumanye obulumi bannaffe we balimu nze muganda wange nyumiza emboozi buli lunaku mu basibe abaasigalayo be mwerabidde muli wano ekisajja kitta abantu kituhumula abantu kiggalidde abantu tewakyali ayina ddembe covid kyamufuula bizinesi bawaddeyo sente nti basindikire abantu okuva we baazi basuubiza zeomuntu akeera nenkozesa emitwalo ataano emitwalo ekkumi ogenda gimpa gingasa eki babalimbelimbe babaggalire mu mayumba mudde wano mutukubira amasimu amutukangakanga mwe mwe mwe temulina kyemugenda kukola ate gamba buli mwebatalina mawulire mwe abeuganda mwe bapurezenta beuganda mmwe munonye mulina okwogera kufe mutwesonyiwe zira ensonga zituekaza ggwanga ddamba mulemye okukola ku bintu ebiruma bannansi mutekeko obutambi bannayuganda bafanjala muleme okunonya munonye amawulire agaluma bannayuganda munonye ku mawulire ngaolaba munnayuganda afe enjala mugakube ku social media mulabye gavumenti e- eswaleko nayo Eh? mulowoozeemu ku bantu abo ku bakazi abali e, e kabongo mulowooze ku bakazi abali erira e mulowoozeeku ku bantu abaliwa abakazi abatalina obalowooza nti bagenda kuzaala nga tebalina na yadde empeke yadde ekikumi kyebagenda kuzaaliramu okiwulya bafiira mu mayumba abasajja newunya mwana n'okwewunya mwana emujuma mukyakwata abantu lw'obubbi okiwulira mwagala bali eki mwagala bali ekimmwe Eh? obusente mbasuubiza mitwalo kale ne mwana gavumenti ya museveni muli kweswaza mweka musuubize banasa emitwalo kumi wiiki waitemye omwezi temunabayadde ekikumi mulina amagezi kati mumina sente mekaze musobola okutuwaffe mulina sente mmekamwetemusobola egende erimu abatukanga kamusimanyi musapotinga museven buli kimu baba banja mwe nina nekacyali kage kale simanyi kati ngatwalanga muko wange simanyi biki kawagira museveni musimanyi mukerodde mu komedi komedi alimu ki ngaenkonomi eri wansi linako oke mwe abatwagala tudde mu komedi okasa mhm. covid aliruddawamwe mwasobola linako ye museveni olumirirwa abantu bannauganda baleme kufa covid baana bannyoko nga togula emundu ngaogula emundu abajasi bo batta abantu osinga batta abantu tolina kyonyega batta abantu abajasi bo batta abantu fetutegeera tetulebebyabwavu bigenda kusirwala fetutegeera balikutta bannansi bannayuganda tebeeyagalira mu nsi yaabwe lwakwemu mugulamuvidi egenda eritiimu yonna gye basindise mwenoonye mighty family weeri mutweyimbemu nga mumanyi tetuli ba ghetto youth blood fetwasaininga kufa ekyo tukakyobabuulire naye gwe katika mbabuuzeemu bannayuganda bali mayumba mukirowoozeeko nammwe mubwongo bwammwe mukirowoozeko bannayuganda bali mayumba bali mayumba mwemwongera ogula byakulwanyisa nammwe abasirikale abatalina makulu abatalina magezi musobola kulya mulaba nammwe kenyini mufanjala muli kusapootinga ekintu ekitalina makulu bantu jesi bantu basatu bebatuwekimuseveni oli mulambo ogutambula webate bannakulabako mu keesi oli mulambo ogutambula yoseri oyina kufa oli mulamba okutambula gwe janeti oyina kuba namwandu oba museveni oba semwandu kumwe tugenda babika kubereka yetuga muyina entaana semuyina okulabako muyina entaana semuyina olulabako ekyokyemutugamba temuyina ofuga otya eggwanga obubi bwotyo musajja ggwe mbuoleetera bannayuganda mirembe gwali wano ngaoli kyeniarem ng'oli kunze mbolwanyisa nze mu nze onvuma sirimu yajja uliriza sirimu yajja sirimu lwaki temukoleya bajeti mbu alemecovid eh, hey, weyajja uganda endwadde zonnaeyasinga ebola covid yasinga ebola mwani mulabyeko babeka bebatta nali ekitali omusibe yafa ne bamulangirira mbu yafudde covid kumbe yafudde birwadde bye nalabye katabani kamutamala emirundi kana n'agira ku lumbuye kati gwe kavubuka gwe famire yamwe yonna diguli gye mulina ya butamiivu okuva ku taata mugwirana wenna wuuyo bakulengedde malebere ga gundi onoonya simpas onoonya kumanyika simanyi onoonya ebyo byojjo yasamira yasamira ku bantu nti ovuddeyo ozeeyo oze ku lumbuye omuvuma omanye ebintu byabuli mulidde eggwanga gwe musiru gwe omanyi watubuusizza bye mutasobola ebyo bye mubuukira mweripalipa mwagala following mukyanoonya nyo kazaawo mugakangakanga kati gwe kavubuka gwe katabani kagundi simanyi onaani omutamivu oyoani mm, simanyi mirundi mirundi mwebimizi kati gwe byokangakanga eh, temulina kyemulinza kukola mwena muli kweni alemu gwe mutabani watamale mirungi tetwakuwabudde lwansonga sitaani talokoka teri sitaani alokoka sitaani talokoka yasalawo okuweereza sitaani aba sitaani fe tugoberere njagala omuntu yenna oba twavayo nga tulina omuntu gwe twali tusapootinze kubanga bino tebinnabaawo nga tuwagira opposition nawe museveni webuuza lwaki tetukwagala lwaki tetukwagala galiza osuubira okukwagala nga ebbanga limuntyuniza mmwe nga sirina musango olwokuwagira kyagulanyi gunsango gundi ng'agira asembayo byesige ng'asembayo okuwagira kati njagala nkubulire gye twava tetutandikidde buukira bobi omwana eyalinya ewandegeya n'atagulula ekipande bwati n'akisuula ne bamugoba n'agwa kolasi n'amusala akabina yalinze oba mulowooza twakatandika yalinze hey. Eh. genda obuuze gundi byesige nga bamugyewaetwava dda nga tetukwagala fe tetwagala opozisioni bobi naawe newoolinnya ku bufuzi notandika okukola museveni byakola tukuweerawo fe twasayininga kuba beopozisioni mpaka senga okola eby'ekisiru kate mwina kye mugenda tugamba nammwe ayagala komedi wafe amwagala tamwagala muleke si atuliisa sigwa tuliisagwolaba komedi wange onsindikira sente meka bombocrat nina benyamba nina bendabirira bali mu struggle nga nzifuna teziva mu komedi ate temulizuula bantu betuyamba mmwe temulisibyakweraga naawe sibyakweraga twafa ddanga tulina gwe tusaba sente yadde ekikumi njagala ombuulire ono weyava mukomera ani yamuwa genda obuuze ne munbuuza ne munupo ne weyava mukomera ani yamuwa waliwo gwe napiininga nesimu mu njagala musaza nakola laifu zenkanawa nakola laifu meka ofuluma eggwanga osobola ofuluma eggwanga buli kimu kyali kipange nga kyategekebwa ddanga nafuluma eggwanga ndabise gavumenti eyo mutukinyisa mmwe omusajja nobeera nga tulina mwana mujje mutunoonye tusimbudde bomba cla tusimbudde